hello and welcome friends Microsoft Excel सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खास क्या है क्या सीखेंगे हम आइए आपको बताता हूं देखिए यहां पर डेट लिखी हुई है डेट देख सकते हैं स्पष्ट रूप से आपको दिखाई भी पड़ रहा है कि यहाँ पर डेट लिखी हुई है हम करना क्या चाहते हैं देखिए ये जो डेट है ना ये देखिए ये जो डेट है इससे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ तीन लिखा हुआ है थ्री लिखा हुआ है यहाँ सेवन लिखा हुआ है यहाँ वन इनमें हम मंथ्स को ऐड करना चाहते हैं सो so, हमारे पास क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम ये कर सकते हैं आइए यही समझते हैं तो एक फॉर्मूला हमारे पास है इज इक्वल टू का निशान लगाता हूं यहां पर लिखता हूं ई e डेट तो यहां पर जैसे ही ई e डेट लगाएंगे तो ये आ गया ई e डेट अब हमें इस डेट को कर लेना है सेलेक्ट कॉमा देना है कॉमा देने के बाद आपको क्या करना है ये मंथ को कर लेना है सेलेक्ट कर लिया ब्रैकेट को करिए क्लोज देखिए तीन जुलाई है तीन महीना आगे जाएगा अगस्त सितंबर अक्टूबर आना चाहिए तो यहां पर एंटर प्रेस करता हूं तीन अक्टूबर 2020 वाओ ये देख सकते हैं यहां पर सबका उसी के हिसाब से जैसे इसमें सेवन मंथ ऐड किया गया है तो यहां पे चार मार्च आ जा रहा है ठीक है क्या होगा अगर मैं माइनस वन कर दूं यहां पे देखिए ये माइनस वन कर दिया तो ये जनवरी है तो ये पीछे चला जाएगा ना देखिए यहां पे आ गया ये पांच दिसंबर 2019 ठीक है इसी तरह से यहां पर देखिए ये सिक्स है ना तो यहां पर अगर माइनस सिक्स कर दूंगा तो ये छः महीने पीछे चला जाएगा तो ये देखिए सात जनवरी की डेट आ गई तो कमाल का फॉर्मूला है कि नहीं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें thank you for watching this video